آزاد تجی عاشق بیانای دل من نشکن در غذابی خدایی تیموری آ بیرمه دا عشقی تو اعطیرمه خنداره گم کده مگو بینی ما مرا فندو مکن که می سوزونی بینی رمم یکی назар кушидай зебидай ӯ да мане да дигарум шидай эхдо тирам хор бикна ба маи ганда зор бикна да дигарером нашудам ма ма ай ту мешам ту ай ма гандаи ма ту ганда наша дӯст надорам хафа наша бай май ту хандак мӯйчай май ту хандак Ushaki mai muichai mai khandak Zebi bari mai khandak Muichai mai khandak Tafakar